hỏi hắn tới giờ Rồi Chào tất cả mọi người, mình tên là Kazuku và nhóm Double Wish Bây giờ mình ở in bãi để leo núi Cà sùa Cao là 2850 mét hả? Lần đầu tiên leo núi cao như vậy nên hấp dẫn và hơi hơi run là nhận nói là hôm nay là trời mưa nha. nhưng mà không phải không có mưa nha nên rất vui nha cảm than nha đi thôi. thôiポーターさんが、えー、ついてるんですけどその人が言うにはあんたらこのペースで行ったら2日かかるぜ2日止まらない ダメになるから頑張って急いで早く行こうぜって言われてるけどその声に応えられるものは一人もいません <laughs> とりあえず黙々と登りますわしゃ 今のところその 1000m ぐらいのバーデン山登った時の方がバチクソにきつかったっすわそっちはもう足場が岩でゴツゴツしてて岩山みたいでここみたいにあの泥じゃないんですよねこれ泥だからまだちょっと滑るけど別にそんなに足場も悪くないし、はあ、涼しいし ち余裕だないや余裕とかではない本当は <laughs> 景色がね見えないんだよねこの通りまあ逆に雲一つないとでも言いますかやばいみんなのやつみんなのみんなの荷物やんえー、俺持ってるぜえー えー、秘宝です途中の休憩所お昼ご飯食うようなそういうちょっとした休憩スペースでございました今12時なんですけど今予定聞いたらこのまま普通に登れば5時かなって到着は5時かなって2時間ちょい登ったんですけどそれで全部山ですからあ山じゃない全部雲ですから 通に毛布とか置いてあってあの仮眠室みたいになってる絶対寒い炊事もあるしちゃんと。ここからはちょっとあの岩を登ったりとかそういうこういう平坦な平坦じゃないかこういう普通の 道じゃなくてもっと岩登ったりとか、はい、そういうちょっと過酷な道になるよっていうことでしたそして泊まって明日の朝も45時間登るらしい現実突きつけられてます行きましょう てるね上もまあまだまだありそうやけどとりあえずもう雲抜けましたイエイ雲抜けましたおいーすあとは上に上がっていくだけだ一歩一歩この道は太陽の通り道さりげなく いつまでも三ンロード新市街やばいやばいめちゃめちゃめちゃめちゃ怖いとこ来たさこれこれここまでこれです怖怖でもめちゃめちゃやばい 広がったね扉が扉だ扉が開いた来るねこれはこれはここを抜けた抜けた先にそう広がる広が広がらないね2個目の 休憩ポイントまだポーターさんと2人だけけならアンディーナイヤラバニューキーやムイバイムイバイや17キロ <laughs> ラモエムランモットアンラレオノイヤマイランナモランモランナあっそれならモタンラボンランナおお要はあの人がその 僕らの荷物を一緒に運んでくれるっていうポーターさんです初めてだ。日本でそんなことしたことなかった。やばい。やばい。やばい。やば広い。あっちの山は名前はまだないらしい。 来たね来ました素敵だ素敵な景色に出会いましたあこれすごい到着まであと2時間って言われてますだから これじゃないんだあと2時間あと2時間どこまでどこまで行く気えあでも見てもうもうだって上ないよあっち目的地あれなん俺ら。 ょっと連なりすぎてどれかわからんけどまだ続きますちょっとちたいなけれムービーやビデオは。今回ビデオあデ <laughs> こんにちはおお わ o u know? You ありがとうございます。 <laughs> バイバイ。 <laughs> やっほーこっちから聞こえる。ヌーブラやっほー <laughs> ごめんごめんごめんごめん。ねえ、何その足。 うんと足してるけど何そのバレてるよ隠れきってると思ってるかもしれないけどバレてるよあなた、えー、今歩いてるところマジこれこれだけしかないです道が怖っあーすごいな。 ぱいとー一発前、フォンニャケバンっていうね、あの洞窟行った時は、 こういうところ歩いてずっと行くんですけどみんな漏れなくヒルに噛まれてましたね今日どうなんだろう大丈夫だろう開けてきたんじゃないどう気のせい明るくなった来る来るのか来るのか来るのか くのかどっち着いたついたよっしゃマジ つもう何も言えないよかった着いた明るいうちに着いたまあいいよほらまあいいよまあいいよほら남자복무입ん다いふ n h như là 10 giờ bắt đầu leo núi là 3 t i ế n 小屋も俺初めてだ初めて泊まるぜどう寒そう普通の板間普通の板を敷き詰めた部屋こんなこんな感じだ暗い当たり前だけど。 でこうやって敷布団を敷いてこの上毛布かけて寝るんだ枕もあって冷了吧？冷了。 とりあえず1日目着いたまだ続く明日4時間また歩くって言ってたそしてからの計算頑張ろうブレアビッチの世界へ来てる着いた